もらっちゃっていいんですか何しますか入れちゃうぞ 何しますかもらっちゃっていいんですかい姫ちゃんありがとうございます

ちゃんありがとうございました何しますか

チカチカチカチカチカチカチ Wait! going. Catch, catch. ここがあなたのデッドラインよ。カチカチ。灰になれば糸は垂れている。カチカチ。ここがあなたのデッドラインよ。 フットドゥカルカル たのデッドラインよカチカチ這い上がれば糸は垂れているカチカチ Where's your current location? We decided to lay low at a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. We must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea. I need you to... Yep. Repeat, Huntington. Fred, just my luck. がれば。 い上がここがあなたのデッドラインよ。 ここがあなたの絶対に Let's get going! カチカチアロー這い上がればカチカチ Wait! Bye. っと楽しもうかもっと楽しもうかはっはっはっ Let's get going. なたのデッドラインよ這い上が糸は垂れているわここがあなたのデッドラインよ。 going. Wait! What? Wait. Attack! Let's get going. ライここがあなたのデッドラインよ。 雷雨だ見て分かれているわここがあなたのデッドラインよご機嫌

イよ這い上がればここが糸は垂れているわ這い上がれば糸は垂れご機嫌ねフットドゥ たのデッドラインやった There's a crank over there. ッドラインをい上がれば垂れているわここがあなたのデッドラインここがあなたのデッドラインカチはいここがあなたのデッドライン上がれば糸は垂れているわここがあなたのデッドラインよ這い上がれば 糸は垂れている這い上がればっといいかここがあなたのデッドラインよ這い上がれば糸は垂れているわ這い上がれば糸は垂れているここがあなたのデッド がれば。 れば糸は垂れている